Oi pessoal, aqui é o Poca e hoje eu vou jogar mais uma vez esse modpack. E no vídeo passado nós conseguimos esse daqui, esse negócio aqui assim. Style Creep, Style Creep, Style Creep, não sei como é, é o nome desse negócio. E nós precisamos agora da tintura preta E assim, eu tô gravando o vídeo, eu acabei de acabar de gravar o vídeo de ontem, que é o de, de ontem pra vocês, né? Porque pra mim é bem antes. 30 alguns dias antes. Então eu, tipo, se vocês comentaram alguma coisa no, no vídeo, eu não consegui ver, porque, tipo, literalmente eu acabei de acabar de, de gravar. E eu já comecei a gravar esse. Agora o que a gente tem que fazer é esperar esses daqui crescer pra gente receber a tintura preta. Eu vou lá em cima pegar mais... É, mais, mais neve pra fazer outros Ice Crystals. Conseguimos aqui um bom tanto fez para aquele meio pai. Vamos ver lá se já cresceu. Assim, se vocês perceberam, cada pack de neve né, me dá um, um Ice Crystal. Então aqui o mais um Ice Crystal, já vou fazer outro porque provavelmente eu vou precisar. E nenhum deles já, já coisou. Pegar assim como desse Faleceu. Ai, parabéns pra mim, eu caí de novo. Eu já consigo transformar esse último aqui. Pronto. E agora que tenho que fazer isso aqui, que é dois sticks e um, um coisa tosse, coisinha ali. Vocês perceberam que eu falo muito coisa, bagulho, negócio, alguma coisa assim do tipo. Então já vamos se acostumando, porque já vi muito tem vezes que eu chego a falar, deixa eu pegar isso aqui pra coisar aqui, pra coisar essa coisa. Pra você ter uma noção. Eu tenho que assim pegar mais um desse. tinha tirado antes, mas tudo bem. Mas umas coisas nada a ver de vez em quando. Fica lá embaixo pegar mais stick. Um, dois, três. Ela fica toda hora subindo, né? Tipo, subindo e descendo. Tá aqui Deixa eu vir aqui assim. E aí tem que conseguir esse... Tem que fazer isso. e Agora vou ter que ir lá embaixo para pegar mais. tempo começou a contar depois de um, de um vídeo, nem lembro agora qual vídeo que era, é, que eu falei tipo um, dois, feijão com arroz. Aí sempre que eu falo um, dois, eu me lembro desse vídeo. Aí eu começo a rir. e mais retardada. Até que me segurar, porque a maioria das vezes todo programa é um vídeo, né? sair não seria muito legal. Dá pra acelerar esse negócio, será? Aí agora vamos fazer mais coisinha desse. Mentira, agora tem que coisar aqui. Cadê o livrinho? Que eu acho que tem mais uma coisa pra fazer. Não, não tem não. ver o que isso daqui faz.

tirar essa pedra que tá aqui atrás, só que primeiro eu vou fazer quebrou? Boa. A outra... A outra tá indo bem cega, não tô vendo. Acho que quebrou, né? Depois eu vou olhar. Nem sei quando é que foi. acho que ele print funcionou também, mas eu fiz. Mas eu acho que era melhor fazer assim. Cadê o. ali, né? Cadê? Aqui. Agora vamos lá pra cima. Cadê ah pá? Não sei porque mas tipo, eu gosto de ter um espaço, tipo, um slotzinho assim. Sem nada, não sei porquê. Aí, é obsidiana. trouble.

da sardinha que aconteceu. Então, o vídeo de hoje nós conseguimos ter aquelas obsidianas, né? Então, está daqui a é um tempinho, porque já tá um tempinho bom. Então, deixa eu sair lá embaixo pra não ficar lá embaixo. Então, se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam para receber, para ver e receber notificações dos próximos vídeos que eu postar jogando Minecraft, assistindo os vídeos ou alguma coisa assim e, deixe deixem sugestões nos comentários. Tchau!